Boa noite. O que vamos presenciar agora são cenas fortes. Cenas de um mundo sem justiça. Pô, <laughs> oh, coloca meu celular pra carregar aí, meu. Pega seu cabo e carrega, o meu tem que carregar. O cabo quebrou. Mas o meu tem 8% de bateria. Mas o meu tem 7. Ganhei. bom, meu. Dancinha da vitória. Agora eu vou ter que esperar a bateria dele chegar a pelo menos 40% pra carregar o meu. E não pode ver nenhum vídeo no YouTube, senão acaba. O WhatsApp rola ainda mais uns 15 minutos. Mas não manda vídeo nem áudio. Oh. <laughs> Esse mundo é muito injusto. E nós somos o Barbarizando Teorias. Essa não sempre, mas nunca vai. <laughs> nunca vai. e nós somos Barbarizando Teorias. E não temos nenhum compromisso com a verdade antes de entrar no tema, a gente tem uma promessa pra pagar, que é, no último vídeo, eu falei que eu ia colocar os comentários que tivesse lá na virilha do Pikachu. Se você não tá entendendo nada, a gente vai deixar um cardzinho aqui em cima com um link pra esse vídeo. Vai lá que você vai entender o que que é essa virilha do Pikachu. A Jennifer Silva levou nossa teoria muito a sério. Olha aqui, ó, Jennifer Silva, o seu comentário na virilha do Pikachu. Ela apontou dois problemas na nossa teoria. É muito difícil saber onde um foguete vai aterrizar exatamente. E mesmo se a gente tivesse essa tecnologia para fazer isso, ia ser muito caro, porque não dá para levar tanta gente assim dentro de um foguete, não é mesmo? Então, Jennifer, ó, muito obrigado pelo seu comentário. Já o Wellington Reis super entendeu o Pikachu 6 e comentou em Pikachu 6. Olha aqui. Wellington, muito obrigada por ter deixado a tradução para nós que não entendemos Pikachu 6. Sabe de nada, inocente. O Mário Ramses disse que a gente fez uma teoria pica. Boa, Marião! Aí veio um gringo aí e falou: I don't speak Portuguese. Olha aqui. Mas comentou mesmo assim o nosso primeiro comentário em inglês. Hey! Thank you, Karna Mukia. <laughs> Karna, I hope you are watching this video and it's already have a, a subtitle. Go check it out. There's a CC here, so you can click there and then. <laughs> Your mind's gonna blow up, man. Por último e não menos importante, a gente recebeu este comentário. Pô, José, eu acho que você está no canal errado. Na verdade, esse seu comentário deveria estar no canal do Drauzio Varela. Vai procurar os meios certos. Bom, a gente se divertiu tanto em fazer a virilha do Pikachu que a gente está pensando em levar essa sessão para o futuro. Então, por favor, me deixa saber se você gostou e se você quer nos próximos vídeos. Que a gente pode fazer a sessão virilha do Pikachu e comentar alguns dos comentários que a gente teve. Promessas. Tem uma coisa que a gente ficou muito empolgado, como um canal novo. Eu juro que essa é última coisa antes de entrar no tema. Eu juro. Glória a Deus, aleluia. A gente está muito feliz com o resultado que a gente tem colhido até agora. Portanto, assim como tudo na vida, você precisa ter metas. E colocamos uma meta pra gente. A gente espera, gostaria, deseja, almeja ter mil inscritos no final desse ano. Será que a gente consegue? A gente fez a matemática, a gente só precisa de 75 inscritos por mês. Então compartilha esse vídeo ou qualquer um outro que a gente já fez que você acha que tem a cara de um amigo, de um familiar seu e bora fazendo. E ó, clicar no botão ali, se inscrever. E vamos bater essa meta, cara! Vamos bater essa meta! Finalmente, vamos falar do tema de hoje? Vamos lá. O tema hoje é drama. Não é nenhum drama do tipo A Culpa é das Estrelas ou youtuber chorando no canal falando que vai, vou deletar todos os meus vídeos, vou acabar com esse canal. É um drama um pouco mais leve. É o drama que a gente sofre todos os dias por causa de tecnologia. Ó, a gente acha a tecnologia muito da hora. Das pequenas, que cabem no bolso, até, tipo, coisas grandes, tipo a descoberta da cura do câncer. Água em Marte. Do Viagra também. Eu não preciso como a tecnologia hoje ela avança de forma exponencial, os nossos problemas também avançam de forma exponencial. Essa é a nossa teoria. Os problemas do século 21. Bom, toda essa teoria começou de um problema que a gente viveu mesmo. A gente tava trocando mensagem de voz com uns amigos nossos por WhatsApp e de repente eles mandaram uma mensagem assim, ó. A gente fez um puta áudio foda, que lindo, tesudo. <laughs> É, cara, horas. E aí, sabe quando soltou e perdeu? Eu não sei, eu não entendo essa porra desse negócio. Que saco. Amor, tem que ser rápido, tá bom. você não perde. Né? É, tá bom, desculpa. Ou seja, toda aquela informação que eles tinham gravado por mais de um minuto, que é muito tempo no WhatsApp, sumiu. Foi pra lugar nenhum. O WhatsApp falou: Não. Você não vai mandar esse áudio. Conspiração WhatsApp. Uma coisa que eu pessoalmente sofro muito é quando eu tô na rua ouvindo música e eu penso, acho que eu vou fechar meus aplicativos para não ficar gastando internet. E aí você começa a fechar os aplicativos e aí você fecha o aplicativo de música. Ah, você fica Spotify. Sua vida fica em câmera lenta nesse momento. Você fecha com Aí você tenta pegar não dá. embora, estou mal. Tem o caso também quando você tá ouvindo música, aquele funk pesadão mesmo, e aí o seu fone pum, mas ele continua tocando no seu ouvido e no busão inteiro. E aí fica lá, minha, você tem o poder. <laughs> é meio ruim, é meio chato. Compra o fone AirFi aí, sei lá como é que chama, iPhone. Olha que o cara não tem dinheiro. Não compra o iPhone sem fone. <laughs> Era tipo naquela época do Nextel, que as pessoas falavam... Tá aí, responde aí, viado. É o jeito. As pessoas começam a gritar quando você pega no celular e sem querer clica copiar ao invés de colar, e aí você tinha um e-mail, alguma coisa gigante preparada, e aí você copia um espacinho que você tinha selecionado só pra colar. E aí assim, você fica mais vazio por dentro, porque você dá colar de novo e cola só um espacinho. Por falar em e-mail, e quando você clica em enviar ao invés de cancelar um e-mail? Hum. Eu fiz isso hum. hoje. Eu tava respondendo um e-mail. Aí é forte. E aí eu cliquei responder e enviei. E a pessoa me respondeu, o quê? Aí eu falei, ah, não sei, não mandei nada. Acho que foi algum bug que deu. Fazendo egípcia. Essa não tem um problema, cara. Não consegue fazer as coisas. Eu não tenho domínio sobre essa mão, esse é o problema. Tem também aquele caso de quando você usa sua lixeira como backup. Eu uso a minha lixeira como backup. Porque às vezes você só quer separar o arquivo da sua pasta, deixar num lugarzinho separado. Aí eu, pum, jogo na lixeira. Só que às vezes, cara, passa dois dias e eu esqueci que eu vou deixar aquele arquivo lá pra dar um check. Pra ver se eu preciso dele mesmo ou não. Porque aí foi o saco. Bom, tem <laughs> outro drama que só algumas pessoas vão se identificar, acho que mais os designers e tal. tablet Essa tablet não é a tablet que você conhece. Você coloca joguinho, que acessa site, Facebook, nada disso. É um negocinho assim, ó, mágico, que você escreve, aparece no computador. E você mexe naquele negócio ali com uma canetinha digital que vem no kit do negócio. E tem dois botões, e às vezes quebra um. E esse botão é como se fosse o botão direito do mouse. É foda, se coloca... Uh, option, option, botão... Você é designer com tablet funcionando. Oh, que belo layout. <laughs> Você é designer com o tablet não funcionando. Uh, uh pente! Comic Por falar em quebrar botão, e quando praticamente o único botão que tem no iPhone quebra? Tem que ficar usando aquela bolinha que fica flutuando pela tela, e aquela bolinha sempre dá um jeito de ficar na informação mais importante da tela. Quero mostrar um negócio aqui em cima, bolinha. Quero mostrar um negócio aqui embaixo, bolinha. Quero mostrar um negócio na minha cara que tá no meio da tela, bolinha detesta aquela bolinha. Por que, que eles não criam o único botão que ele tem? Tipo, o botão Wolverine. Ele quebra, mas ele se restaura automaticamente. Contrata nós, Apple. E não só isso. Os caras criam um negócio, maravilhoso por sinal, que te dá acesso ao mundo. Com aquele negócio na sua mão ali, você pode viajar, você pode falar com seu amigo que tá do outro lado do mundo. Só que a bateria do negócio acaba às 5 horas da tarde. Você nem saiu do trabalho ainda e já acabou. Pode falar com o mundo inteiro, sim. Fique à vontade, mas só até 5 horas da tarde. Numa geração, todo mundo usa mobile, o YouTube ainda não se adaptou para tocar vídeos na vertical. É assim que a gente faz Snapchat, Insta Snap Story, que a gente digita, que a gente fala, porque dá para falar no telefone também, função nova aí. Mas o YouTube não consegue entender ainda. Coisa que o Vimeo faz desde 1994. 1994, Vimeo ainda me lembro. Gosto muito de Reitinho, cara. Um dos problemas e drama da nossa sociedade de hoje é ver os lugares e assistir os shows shows pelo celular. A galera vai pro show, pagou 600 conto no ingresso e fica aqui, ó. Não, sabe qual é o pior? Fica uma bosta a imagem, o som fica... Pode ser a Taylor Swift cantando. Vai aparecer o Slipknot. Curte o momento, cara. Tem um aplicativo, o propósito dele é muito legal. Pra você tirar foto, você colocar ele nessa altura. Então você vê o lugar, só que você não olha pela tela. Ele tá aqui, na teta. Sabe uma que eu acho horrível? Pra mim é uma das piores. Quando você tá na rua e aí você tem que correr um pouquinho ou andar mais rápido, e aí seu Discman faz o CD pular. Putz, odeio isso. Discman. É o Discman, sabe? Quando você tá ouvindo música, no Discman. E ó, próximo vídeo tem virilha do Pikachu. Então já deixa aí nos comentários qual que é seu maior drama. Nego drama, entre o sucesso e a lama. Dinheiro, problemas, invejas, luxo, fama, nego drama.